Papamai. Es ist wunderbares Wetter. Und wir werden jetzt gleich zum Hauser Keimling rüberfahren und uns auf den blauen Pisten, den Herausforderungen der blauen Pisten stellen. nach oben und dann uns dann wieder eine schöne Piste